Daj pracownikom czas na naukę. Nowych zasad nauczą się w rok, nowych umiejętności w miesiąc, a informacje wchłoną w jeden dzień. Jak w takim razie masz zaplanować szkolenia? Moi mentorzy powtarzali jak mantrę skrót WUP. Zawsze ucz WUPem, <laughs> czyli wpływaj na wiedzę, na umiejętności i na postawy. No niestety, coraz częściej widzę, że klienci proszą o jednodniowe zajęcia, bez ćwiczeń, bez wsparcia. To strata pieniędzy. Jak masz budżet tylko na jeden dzień, to pomyśl o warsztatach zamiast o szkoleniu. Jak nie stać Cię na wielomiesięczną współpracę z trenerem, to stwórz system mentoringu. Niech lepsi uczą słabszych. Pamiętajmy, że nauka to długotrwały proces. Na swój użytek wykułem równanie. WUP równa się DMR, czyli wiedzę przekażę w jeden dzień, umiejętności w jeden miesiąc, postawy w rok.